mein Name ist Benito. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Benito. Ich wohne in der Nähe. Ist jetzt äh, aber erstmal egal. Fahren Sie den schönen Mercedes? Wenn er Ihre ist, äh, habe ich nicht unbedingt eine gute Nachricht. Bitte, guckt Sie nach, ob ihr eine Platte habt, ja? Hinten, glaube ich. Ich hatte rumgefragt, Es ist Folgendes passiert. Ich bin Italiener und ich bin temperamentvoll. Ich habe Glasscherben auf die Straße gelegt, damit die Kinder da nicht mehr spielen. Ich arbeite nachts. Ich will und ich muss am Tag schlafen. Das verstehen Sie doch, oder? Leider sind drei Autos durch die Glasscherben durchgefahren. Einer davon, der